曲「青春今を生きること」を全力で踊らせていただきます会場の皆様と精一杯楽しみたいと思っておりますのでご声援のどよろしくお願いします青春とは今を生きること 過去の栄光にすがる はい、たくさんの拍手、ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい演舞、ありがとうございました。